Всім привіт, друзі! Сьогодні до мене на огляд потрапив червоненький гарний електроскутер, який мені надав з радістю салон електромобілі Електродрайв. Всі посилання на цей салон та їхню спільноту на сторінці Facebook я залишу в описі, ну а ми потрошки будемо починати. Одразу хочу сказати, що його потужність складає 3 кВт, а це близько 4 кінських сил. Е, це все проводить в рух батареї 72 вольт ємністю 20 Ах, яка може надати максимальну швидкість 55 км на годину та запас ходу на 70 км. Зарядити з нуля таку батарею можна за 6 годин. Зарядним пристроєм, який йде в комплекті, потужність потужністю 1,8 кВт. Що ж, друзі, давайте почнемо детальніший огляд і перейдемо вже ближче до нашого самого електроскутера. Давайте перейдемо краще до ось такого формату, звичайного, скажімо так, влогу відеоогляду. І так, у нас є 17 колеса, що передні, що задні, які виконані у вигляді титанових литих дисків. Е, От Розмір гуми у нас 250 на 17 і передні у нас дискові гальма, двох, скажімо так, циліндровий супорт. От. Е, гідравлічна система передня, на жаль, без системи антиблокувальної АБС. Передній правий і задній лівий. О. Задній гальмо як бачите, тут трошки вже інший диск, але також він литий, і зато він зроблений таким чином, навіть маску трошки видно, е, що тут двигун безпосередньо встановлений в самому колесі, тобто мотор і є нашим колесом. У нас немає ніяких цепних передач, е, ніякої трансмісії одразу у колесові. Як я казав, потужність його 4 кінських сили або 3 кВт. Більше, ніж достатньо. І заднє трошечки інших розмірів 2,75 на 17 у нас є два амортизатора, тобто е, можна два пасажира, е, перепрошую, один пасажир, тобто з водієм дві людини може їхати. От є підніжки другого пасажира, тобто при реєстрації можна вільно казати, що це категорія е, ну, А1 у нас йде до 4 кВт, але так як є підніжки, то можна вказати, що він двохмісний, бо деякі мопеди на наш день вказують, що їх одномісні, навіть якщо є підніжки, бо кубатура. От, У нас є маятник, на якому вісить колесо, це пластмасові, скажімо так, для красоти, в них всередині нічого немає, ну і для захисту, скажімо так, гальмівної. Так як задні барабани, вже казав, ось тут всередині стоять гальмівні колодки, і таким чином це важить для налаштування зазора гальм. Звісно, такий транспортний засіб потрібні номерні знаки, тому е, конструкцію передбачено два місця, два шурупа вже під номерний знак. Лампи в нас галогенові, задні стоять, тобто лівий правий поворот і стоп-сигнал з габаритом. Е, перенесемось трошки вперед, вже раз за оптику заговорили. У нас є світлодіодні повороти. От ми можемо бачити лівий правий. У нас є одна лампа на габарит, чомусь встановлена ліворуч, але ну, зазвичай конструктивно вирішується, де встановлювати. І галогенова лампочка типу H4 35 Вт ближній і далі. Е, Можна звідси побачити, просто спіралі різно розташовуються. Оптика в нас безцвітна, безкольорова, скажімо так. От, е, Там, до речі, допоміжні на повторюючі повороти, а основні ось галогенові знизу. Е, Це аналог, скажімо так, не ну як аналог, це той же корпус Viper Active, але на електро. Е, Актив був бензинового типу, це ж його електро, скажімо так, вже послід... послідовник, скоріше за всього. Е, О, Трошки можемо бачити електрику через решітки, це на охолодження йде. Е, тут у нас знаходиться бачок для гальмівної рідини, для прокачки і ось є скельце для того, щоб дивитися його рівень. Давайте перейдемо далі. Є дзеркало ліве і праве. І давайте почнемо спочатку з клавіш. Тут у нас знаходяться вказівники поворотів лівий, правий. Для того, щоб вимкнути, натискаємо по центру. Сигнал. Ну і зазвичай в бензинових тут був стартер, але тут також сигнал. У нас дві кнопки сигналу. Тут і тут. Е, Ближнє дальнє світло. З цієї сторони у нас знаходиться перемикач також китайського типу. 0 це вимкнено все, далі габарит і далі вмикання світла. І після третьої позиції вже перемикаємо цією клавішою. Е, також цікава штука тут замок запалювання. Давайте я заберу шолом, поставлюсь назад. Ось так от повішаємо. Е, дивіться, в нас є сидіння двохмісне, також воно зараз закрите. Але серцевини на ключ немає ні зліва, ні справа. Тому нас дуже цікавий замок запальний, звісно, і блокування руля. Давайте вивернемо, я заблокую і демонструю, як він працює. Ключа, звісно, йде два, але на тесті в мене зараз один, так що можна не переживати. От наш руль заблоковано і є закривання замочка. Як ми можемо бачити, зараз замок закритий, я його відкрити не можу. На ключові є ось такий імпровізований шестигранник. Я його ставлю от пазом вверх. Зараз, зараз, зараз, трошки складна конструкція. До неї просто треба звикнути. І далі ключом відкриваю, коли придавлюю. Бачите, там така серцевинка. Е, Після цього у нас зараз руль заблокований. Ми вставляємо, натискаємо, провертаємо один раз праворуч. Ключ можна витягнути, але руль вже буде розблокований. Тобто ми його вже можемо вирівняти. Пластик крепить, тому що там ще трошки гальмівна система, шланги, памутики таке, але це все притреться, це не страшно. Наступне положення у нас е, для відкриття бардачка. Ключ не виймається, тобто запалення у нас виключено. У нас є лампа Power, зараз до приворної панелі я дойду. І ми натискаємо, і в нас відкривається багажник сидіння. Тут ми можемо бачити автомат, вімкнено ну, вимкнено. Е, далі зарядний пристрій, скоріш за все. А ні, це контролер, перепрошую, контролер. Е, ось так. Це в нас порт для зарядки, звичайно, як бачите, схожого типу як комп'ютер, але трошки не такий. І тут під цією кришечкою акумулятор. Тобто місце для якихось документів або пакетика в нас вистачає. Давайте закриємо, подивимось далі. Все зараз ще запаковано, новеньке, як бачите. Е, Ось. Але ключ не витягується. І наступне положення. Ми вмикаємо запалення, в нас зразу спрацьовує індикатор, і згорається індикаторна лампа Power. Наступного положення вже нема, тобто вимикаємо, не витягується, вимикаємо ще раз. Е, ось, Що ж у нас є на приборній панелі? Дивіться, друзі, у нас є лампа Power, як я казав, е, індикатор заряду батареї, індикатор дальнього світла, індикатори лівих правих поворотів. Спідометр виконаний в нас у двох шкалах: е, помаранчева внутрішня в милях для американської системи і зовнішня біло-червона в кілометрах на годину. Ось. Тому давайте продемонструю, вставляємо наш ключик, вмикаємо живлення. Бачите, у нас повний заряд. Е, от, е, Що цікаво в цього електромопеду, скажімо так, в нього є індикатор на повороти. Коли ми включаємо поворот, він починає піщати, так як він безшумно їде. Бачите, що лівий, що правий. От Завдяки цьому люди можуть чути, що ви збираєтесь виконати маневр, навіть якщо вони вас не побачили в зеркало, вони все одно почують і звернуть на це увагу. Спідометр у нас механічний. Е, тросик повинен йти в машинку. Машинка з лівої сторони у нас. Ось пішов трос, бачите. Тобто е, ходові запчастини, якщо щодо до ремонту, вони підходять від гайперактив, що пластик, що ходова. От. Ну, Електрика, звісно, це вже щось індивідуальне. До речі, дуже гарний гарний колір в нього. От. Тому зараз у нас лампа Power світиться і в принципі ми вже можемо їхати. От, Давайте ще підремонтую оптику. Зараз просто день. Вмикаємо перше положення. Загориться, скоріше всього, габаритна лампа. Так. Разом з габаритною лампою загориться і задній габарит. Як бачите. Наступне положення ввімкне вже фару. І ми можемо перемикати ближній і далі. Точніше, зараз ближній, ось це далі. Бачите, фокус змінюється, вночі, до речі, гарно повинно світити. От. Ну і звісно, лампа на приборній панелі також буде загоратись, як бачите. От. Таким чином. Ручка газа в нас також плавно, ці фізі на мотоциклах до неї звикнуть. От. Стандартні підніжки, тобто ну, в вазі він нічим не поступається своєму бензиновому скажімо так, колезі. От, Але давайте тепер спробуємо на ньому проїхатись, як він їде, яка є максимальна швидкість, динаміка і тому подібне.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 Що ж, друзі, друзі, які мої перші враження після тестування даного електроскутеру? Е, є велика різниця із бензиновими братами, тому що якщо брати, наприклад, того самого Viper Active, то в нас набагато плавніший хід. В нас немає цих пауз при старті, немає пауз при перемиканні передач. У нас є стабільний розгон і резвіший старт набагато, тому що немає паузи при старті. Е, по поводу комфорту сидіння і підвізка показали себе дуже гарно. Тобто мені сподобалось, спереду стоїть у нас телескопічна газомасляна вилка, позаду стоїть два масляних амортизатори, які поглинають всі удари та нерівності на дорозі. Е, сигнал та повороти і світло себе також гарно показало. Нас на дорозі видно і в принципі ми нічим не відрізняємося, лише тим, що у нас менше шуму від наших бензинових братів. Гальма також себе гарно показали передні диски і задні барабані, на світлофорах все було чудово, тому кататись на ньому дуже приємно та комфортно. І знову, друзі, я хочу нагадати, що такі електромопета, який саме ось середній називається у нас Leopard, можна придбати або домовитись за тест-драйв на сайті electro.vn.ua або поцікавитись також в сторінці на сторінці Фейсбукові автосалону Електродрайв. От, Так само можете запитати про електромобілі, про самі електроскутера, От, бо цей автосалон займається як продажею електромобілів, так і продажею електроскутерів. Тому на цьому в мене все, друзі. Дякуємо за перегляд, оцінюйте відео, запитайте, задавайте питання у коментарі, завжди буду радий вам відповісти на них. І не забувайте поцікавитися новими технологіями на ось цьому сайті. На цьому в мене все, друзі. До нових зустрічей. Бувайте!